Hello guys, welcome to Mr. Mat Channel dan untuk video kali ini kita akan reaction mengenai beberapa isu yang berlaku sekitar uh, negara kita. Sebelum itu, mari kita uh, subscribe, tekan notifikasi button dan share video ini agar semua orang dapat melihat uh, apakah yang kita sajikan untuk update pada kali ini. Dan tanpa membuang masa kita uh, react ya kita react satu isu berkenaan dengan uh, penghinaan agama Islam dan beberapa agama lain yang berlaku sepanjang uh, bulan ini. Katanya pada Melayu Islam babi ni. Nabi Muhammad kau tu ha, sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak kau orang try dengan aku dulu. Saya punya konten ni oh, Saya lah. Saya ambil daripada YouTube Kecoh di media sosial apabila seorang lelaki mengeluarkan pernyataan berbau penghinaan terhadap agama Islam sehingga menimbulkan kemarahan ramai. Individu tersebut yang dikenali sebagai Muzil Juling akhirnya membawa padah apabila dirinya dibelasah oleh sekumpulan individu yang dikatakan berang dengan perbuatannya itu. Hmm, selesai. Ah, sekarang kau pergi lalai, kau akan jadikan kamu polis. Sekarang kau buat eh. salah. Nah, darah-darah banyak. Eh, kau kena dengan gue. Jangan buat main agama. Agama jangan buat main. Lah. Kau orang apa? Siapa di rumah kau? Hmm. Kau orang apa? Sampai di rumah kau, aku tanya. Wei. Kau orang apa? Agama apa? Lepas kena belasah begitu, Cuma dalam cerita Macam lah Tengok post lagi di YouTube Dah teruk kena ni Nah Teruk kena Kau Isap lagi. dengan Aku faham Sebenarnya aku nak tuju Dan saya mungkin aku salah buat Jadi tak sepatutnya buat macam tu I see So Kau harap kat luar tu jangan ada yang buat sini aja, eh Kau kena gerak dulu Settle lah eh Settle Senang saya kau cakap settle begitu saya ada video dia penuh uh, tapi saya kena apa saya kena apa ni uh, edit lah uh, mana part yang boleh masuk dalam channel ni saya takut nanti ada violation lah nanti <laughs> takut kena strike tapi apa uh, kita teruskan ya salam sejahtera so apa khabar kehidupan Islam dan semboyan semua uh, geng-geng uh, yang ber-NGO oh, Berslogan Begini lah cerita dia Ya Aku nak korang try dengan aku Sebab aku memang rela mati memang orang Aku nak tanya kepada Melayu Islam babi ni Nabi Muhammad kau tu ha, Sebenarnya kambing babi Allah kau tu babi Islam kau tu celaka sial Sekarang aku nak korang try dengan aku dulu Bye bye Islam kau jangan Aku motor seragam Aku takut aku buat kau adat tanpa ibu. Aku dah bunuh dia. Faham tak? Kena haram. Bau dia pecah ni pula. Kepala babi kau. Apa jahit? Yang lah, kau petik nama Nabi yang pecah aku nak tanya kau. Aku tanya kau, kau petik nama Nabi. Apa pasal? Apa pasal kau sebut nama Nabi? Kau nak embat. Ya Allah. Aku ingat kau sikit. Saya dah kena ni. Tak, sekarang kau pergi balai. Kau pergi cakap dengan polis. Sekarang. Kau buat salah. Kau siap, sekarang pergi balai. Kau dengar? Hei, <coughs> eh, kau pandang aku eh? Kau dengar? Nah, jangan tu Sampai dekat rumah kau, aku tanya Weh Kau orang apa? Agama apa? Weh siapa? Tapi kenapa kau cakap macam tu? Eh, kau ucap Aku Mat Kau ucap siapa? Tapi kenapa kau buat benda-benda ni? Kau tahu tak? Okey, salam cerita. So, apa khabar? Apa-apa sen tak faham eh? Apa yang berlaku? Tengok, dah teruk kena ni. Teruk kena. So, aku tak salahkan lah mereka-mereka tu semua. Ya? Aku faham. Sebenarnya aku nak tuju. Dan selain mungkin aku tersalah buat. Jadi, tak sepatutnya aku buat macam So, aku harap kat luar tu jangan ada yang buat macam ni lagi eh. Aku nak gelap dulu. Cerita lah eh. Thank you. Eh, selepas tapi sebelum ni ya sebelum dia ni ada lagi satu apa ni yang famous sekarang ni yang komedi komedi apa entah ah ini ini dia punya ini dia punya clip nah Hai. sorry ya dia punya visual dia ada masalah Hello. Aduh. Wanita hina Islam. Mengaku hafal Al-Quran, buka tudung, baju depan penonton. Aduh. Ya kan video asal. Nak kau tengok tu. Adi, <laughs> Okay lah kamu semua pun uh, apa pastinya sudah nampak video tu dan pastinya ramai yang pihak-pihak uh, kita yang uh, tidak berpuas hati bukan lagi tidak berpuas hati ada yang sampai datang pergi rumah orang tu dan mengambil tindakan sendiri kita tidak boleh salahkan juga mereka yang datang tu uh, sebab uh, semua ni berpunca daripada orang yang uh, cuba untuk Uh, menanam rasa benci, rasa apa ni penghinaan ya, uh, penghinaan terhadap uh, agama dan kepercayaan orang lain berdasarkan daripada tutur kata, perbuatan ya. Ini bukan saja berlaku di apa ni, bukan saja berlaku dalam agama Islam kita sendiri tetapi turut berlaku dengan kepercayaan dan agama orang lain ya kita juga mendengar ada juga Ah, satu insiden yang berlaku di Keningau. Ah, kalau tidak saya tidak silap, ah, saya tidak tahu apa puncak dia, tapi itu patung salib kah? Patung salib di dirosakkan dan ini adalah perbuatan yang tidak bertamadun ya. Dan kita harap semua yang menonton ini menjaga tata susila dan juga menjaga Uh, sensitivity. Uh, jangan kita kacau agama orang lain. Uh. Jangan kita apa membentuk apa. Jangan kita cuba menghina agama orang lain, kepercayaan orang lain. Kita sebenarnya tidak boleh menghina dan mencerca agama dan kepercayaan orang lain. Yang kita kena kekalkan, ha? kekalkan kita punya Eh, toleransi terutama di Malaysia ya. Kita tidak mau seperti yang berlaku di India ya, uh, seperti yang berlaku di China dan negara-negara maju yang lain seperti Amerika Syarikat pun berlaku begitu ya. Uh, sangat resis dan juga apa ekstremisme berlaku di uh, di negara-negara tersebut. Kita tidak mau berlaku di, di sini dan saya harap semua yang menonton ini untuk uh, menjaga ya, menjaga uh, toleransi tersebut uh, terutama sekali kepada masyarakat kita lah okey baik uh, sekian saja itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini dan uh, jangan lupa ya guys jangan lupa untuk uh, subscribe saya di Mr Mat channel tekan notifikasi button dan saya mungkin akan buat live uh, mungkin akan buat short tidak lama lagi dan kamu please please tolong uh, tekan itu notifikasi button dan kamu sentiasalah uh, tengok kamu punya notification di telefon kamu ya kalau ada nama saya keluar tu uh, kamu kliklah saya punya video ya uh, itu fungsinya Okey itu saja saya mau sampaikan kali ini uh, kita jumpa di update yang akan datang peace out